Druk la Yeah. Yeah. Brawler. <laughs> Dale. Como ese toto, Riggy sabroso Luis cocho, cocho. Como ese toto, Riggy sabroso Luis cocho todo ricky sabroso el bizcocho, cocho, cocho. Eh, como ese todo ricky sabroso el bizcocho. Como tu todo rico y sabroso el bizcocho Anda buscando un caldo, yo tengo el sancocho Se apagan las luces, me saco la roto Y tú, tú, Echa pa'lante, sabroso picante Quien te viera con picas adelante No eres cantante, te muestro el micro Y, y, y te pongo a cantar, te pongo a cantar, te pongo a cantar, te pongo a cantar, te pongo a cantar, te pongo, te pongo, te pongo, te pongo, te pongo a cantar, te pongo a cantar, te pongo a cantar, te pongo a cantar, te pongo a cantar, te pongo te pongo, te pongo, te pongo. Como ese todo Ricky sabroso el cocho. Como ese todo Ricky sabroso el bizcocho, cocho. Como ese todo, Ricky sabroso el bizcocho, Ok, mujeres solteras en la discoteca. Pongan la mano en el suelo, la colita para arriba. Tira piquete a la loca agresiva, se caliente motiva con la mano en el suelo, el bote arriba, perreando en la disco, sin e vacía se suelta y se pone a cantar, se pone a cantar, se pone a cantar, se pone a cantar, se pone a cantar, se pone a cantar, se pone, se pone, se pone. sabroso coach cocho, cocho. Eh, como ese todo Ricky sabroso coach Oye, yo no es el más que canta, más que hay en sí. Fue el de la los arquitectos. El de la mesa. Del sonido. Te pongo, a cantar, te pongo a cantar, te pongo a cantar, te pongo a cantar, te pongo a cantar, te pongo, te pongo, te pongo, te pongo.